Pero esta aquí, tu sombra. Ten cuidado. Me avisó, ¿eh? Vale. pongo a parte del fuego? ¿O muerto? No, ah, vale. me voy por ahí. Ataca cuando, ataca cuando lo miro. No mires. Vale. se lo saben, por lo menos. Me conocen. Vale. Vamos a cerrar la puerta. Vale. Vale, por aquí. Tío, ¿Cuántas escaleras voy a bajar? ¿Cuántos pisos tiene esta mierda? Bueno, está ahí. Pero es por ahí. No mires. Pero es ahí o no es ahí. Sí, por aquí. sí, Alan Palmer. Keith Forst Que sí. Le voy a decir todos los nombres de la gente que murió. Sí. ¿Alguien más? Roscoe Hayward. Falta uno más. voy a decir ahora. They're all dead. No. Because of me. Por favor, corre. Otra vez, tío. Cierto, ya esta habitación, ¿no? God Ábreme la puerta. Claro, gracias. ¿Para dónde ahora? Ah. Culpable. Vale, vale. Shit. No. Ellis, no. Get a hold of yourself. ¿Estoy una chimenea o qué? Me cago. Usted qué guapo. Está gracioso. No me he mirado. ¿Cómo estás, Alice? que eu é estoy? Cuidado. Está sonando mi móvil de verdad. Y me raya. Digo, joder, suena el móvil como mi, el mío de verdad. Si miras, mueres. no tengo que correr. Shut ¿Pero dónde? Por aquí. No tengo que correr, si corro, viene por mí. Se enfada. Vamos. viene. No le mires. No le gusta. No tiene confianza en sí mismo. Por aquí. Está por aquí. Ah, pero entonces... Si por ahí, yo iba bien. Me queda otra. ¿Viene ahí. Vale, vale. Solamente tenía como que distraerlo, ¿no? Distraerlo. Vale, vale, era eso. Cállate con los mensajitos ya. Ya no puedes mirarte al espejo, ¿verdad? Cállate. aquí puedo ir. Ah, perfecto. behind you. No, no. Come on. No, no. No. Come on. No, no. Stop. No. Fuck you. Stop. Ah! Yeah? Yeah? Parece que sí. ¿Cuántas puertas hay? Vale, dos. mismo, ¿no? Joder, qué mareo. Vámonos. Ah, ah. Otro Otra aquí, de verdad. Oak. There you are. I'll kill you. Go where they won't. You like that? No, they won't be ready. No, won't be Gracias, gracias, are you Gracias. gracias. Hola, buenas noches. ¿Por aquí? Sí, por aquí, por aquí. it. What was that? This is it. The basement. We're finally here. But niño no está aquí. Peter. Pedro. Peter, where are you? Peter. Oh shit. <laughs> Fuck. He's not here. Debajo de la mesa estaba. en la guerra. Todo era su imaginación. No, no, no, no, please, please, please, please. I'm not gonna hurt you. Shush, no, no, no, I'm not gonna hurt you. Please, please, please, please, please. No, ¿por qué la mataste? Esta es la mujer que aparece ahí de repente todo el rato. Oh, oh, Está loco. Está loco, Ellis. Hola, buenas tardes. Fuck, oh, you sick fuck. This is what you get, you fucking piece of shit. <laughs> it's over. It's finally over. Shut up. all those people, children. I will rip your fucking heart out. anymore. You won't get out of it that easily. Free! Free! I won't let you. <laughs> she always wanted you to become. Shut up! Oh. ¿lo ves? Era Vezi, nu vezi? Ahí está el perro. Oh, wow, wow. He dicho guau wow, el perro ha dicho wow, ¿Se termina aquí? Feliz dejó de llevar se dejó llevar por la ira y la desesperación. El ciclo continúa. Carver ha renacido. Ah, Carver, no cadáver. A pesar de su herida, Vale consiguió sobrevivir y lo encontraron más tarde reando cerca de, Ellis. Jess ha cortado toda relación con Ellis. Cuando se enteró de lo ocurrido, no dijo nada al respecto. El destino de Peter sigue siendo un misterio. Hostia. La primera vez que acabo un juego, ¿eh? Bueno, no. Realmente no pero sí jugado por mí 100%. Sin ningún otro de su paradero, nunca encontró el cuerpo de Sheriff en el bosque de Black Hills. El cuerpo de Todd no se encontró meses después. Tal estado de protección apenas pudo, eh, se pudo identificar. Pues vale. Basado en hechos reales. <laughs> ¿Vale? se ha terminado pues ha estado bien. Son unas 6 horitas de juego. Un poquito menos, ¿no? Como 4 o 5 horas de juego. Nada mal. Voy a saltar y bueno, seguramente no sé si esto lo subiré a YouTube, pero a lo mejor. Perfecto. Pues nada, voy. Voy a salir de aquí, sí. Se va a laquear un poquito. No, no se laquea. Uy, qué bien. Qué bonito. Pues gente, espero que os haya gustado